Hey guys, what's up? It's me, Bong Flores Nalarde, and welcome back to another vlog. So as you can see, I'm wearing my complete shirt. At it's already 1am na po. At kakalating ko lang po from Victoria kasi umattend ako ng Mindorosas uh, Festival Rally for Bifilen. At ang rally po yun na inorganize ng mga uh, youth at mga volunteers dalawa sa oriental. Ayan. Um, ayan. So, for today's video guys, ay i-upload ko to kasi may mga nakuha din naman akong mga ilang video para may idea kayo kung anong nangyari. Para sa mga hindi nakapunta, may idea kayo kung anong nangyari dito sa, sa, sa mismong rally. Ayan. Huwag na natin patagalin pa at umpisahan na natin ang video na ito. Bye! Ako'y naantok. Thank you. Ele đúng đẹp <laughs>